Энд юу дуурайд байна? Хаан дуурайд байгаа дахиад. Тэнт. Тэнт. Аа бүгд төр очиж үзье. Бид яна атуулаа нүзгүй. Супер. Энд юу байгаа юм бол? Юу байгаа гэж бодож байна? Та нар яагаад дахиад гэж бодож байгаа юм? Яагаад? Яагаад дахиад гэж бодож байна? Одоо дагаанууд аа. Дагаанууд аа захар зүг. Дагаанууд аа. За нөгөө төлс. За хаташ нааш нааш одроо. Биш чагаа яшиг ингэж зогсож. Чагаа яшиг ингэж зогсож. За. Нааш одроо. Би юу вэ? Дахиад мөн үү? Би. За хараа. Тэн дахиад юунтаа байна? Дахин юутай байна? Дахин юутай байна? Үүрэн дээр байна уу? Олон дахиа байна уу? Цөөхөн дахиа байна уу? Олон дахиа. За бүгдээрээ сайн хараарай. Сайн ажиглаарай. Энэ дахиа юугаар ялгаатай байна? Эндээс. Хортой ялгаатай байна уу? Байна. Юугаар ялгаатай? Юу. Өөр юу юугаар ялгаатай вэ? Өнгөр өөр байна уу? Ааш тий. Хом жижигээр ялгаатай байна уу? За сайн хараа. Иш иш. Аа бүгд ингэ тавраад хараа. Бүгд хараа. Сайн ажигтэй. Өөрөө дандаа. Сайн хараа болоо цогсъё. Ой. Харин заяа. Хам чичиг байна уу? Дахиад нь ямар хөдөлтэй байна? Өөр өөр ялгаатай байна. Заяа маш. За нааша. Харин бүгдөө харъя. За нааша. Юугаар хоолт юм бол? Юугаар хоолт юм бол? Юугаар хоолт? Юугаар хоолт? Амаараа идэх үү? Амаараа. Амаараа. Амаараа. Өнгөөр хоолд юм болоо. Юугаар хоолд юм бол? Амаа цавхаа. Амаа. Өнгөөр хоолд юм болоо. За энэ дахин шугамуд өгөөд энэ будаагаар хоолд юм байна. Өндөр энэ дахинуудыг хоолдох уу? Заавал. Энэ тэгвэл будаагаар хоолд юм байх нь. Энэ дахинуудыг. За бүгд ингэ атгаад авчих. За ингэ атгаад ингээд жигдэх юм ингээд тараагаад өгөрөө заа юм. Энд будаан будаан дуртай гэж шин. Будаан бидний яатаа. Нигээрээ. Яа. Хөөе. Анжаах юм. Таанда битээ гэдэг. За будаан ингээд тараагаад ингээд өгөрөө. Будаан дуртай гэж шин. А. Юу юм даа? Ама чинээ бодож аваад тэгээд аваад чиж. За нааш ир бүгд л нааш хурж ирээрэй. За яаш наа. Багш нар ирээрэй. Юу дуртай гэж юм? Энэ дахиад тэгвэл хин хоолдож хин ингэж ингэж өвчүүлсэн бол ингэж өвчүүлнэ хүний юу гэж нэрлэдэг юм бол Үгүй. Тэгвэл дахин нь энэх ба. Дахин нь. Нааш цаанаш. Баяр жиргэлээ. Отхон жиргэлээ. Аа, занаш өрөөдөлтэй. Энд хоолыг энэ арга хоолыг ингэж энэ дахинуудыг ингэж хин хоол хоолтож ингэж ой сувлаа. Хаа халамждаг энэ хүн хин гэдэг юу гэж нэрлэдэм бол Дахиачин гэж нэрлдэг байх. Дахиачин. Амин заяа. За бүгдээр энэ чинь багштан хөтлөө зөксөөрэй. Хөтлөө зөксөөрэй. Том тойрог болоо зөксөөрэй. Том тойрог болоо зөксөөрэй. Яасан бүх юм. За бүгдээр том тойрог болоо зөксөөрэй. Араа том тойрог болоорой. Амин заяа. Том тойрог болоо зөксөөрэй. За том тойрог болоо. Том тойрог болоо. Том тойрог болоо. Том тойрог болоод зөвхөн дахиад гарч ирэх гэж байна. За тасаа болоод дахиад гол том тойрог ингэж ингэж нэрлдэг гэж байна. Тэрүүч нь ингэсэн. Одоо таны бүгд ингэ хотоос харъя. Бүгд одоо бүгд хотоос ингэж харъя. Одоо бүгд сайн ажиглаа. Юу гэдэг юугаар өөр вэ? Зарим нь том байна тийм ээ. Тий. Зарим нь ямар вэ? Чичг юм байна шүү дээ. Зарим нь тийм юутай вэ? Зарим том том юм улаан залаатай байна. Заавал энэ том энэ залаатай энэ том биер энэ том юм болохоор азарган дахиа, ир дахиа гэдэг байх нь энэ. Энэ энэ улаан залаа шүү дээ. Энд дээр байгаа. За энэ том энэ азарган дахиа гэдэг байх нь. Бусад дахиануудын жижигхэн дахиануудын өндгөлдөг дахианууд гэж нэрлэдэг байна. Тий. Цаанаа шавар энэ юу гэлээ? Дахианууд. Тэр дахианы энэ юу нүдэ? Юу юм тийм ээ? Юу нэ? Энд юу юм? Энд юу юм? Энд юу юм? Өндөг. Энэ юуны өндөг юм бол? Энд юу байна? Энд юу? Үеийн юуны өндөг вэ? Оо, дахианы өндөг байна шүү дээ. Энэ өндөг идэх туртай өндөгөр бид нар яад юм? Иддэг. Иддэг шүү дээ. Энэ ямар өнгөтэй өндөг вэ? Бүрийн өндгөр бид нар яаж яаж иддэг вэ? Юу юу иддэг лээ? Аа. Хоол хийж иддэг шнэ. Ээж аав нь миний хүүхдүүдэд хоол хийж өгдөг өндгөр. Юу хийх хэрэгтэй байна юу? За бүгд үнэс. Бүгд энэ төрлийн Эхлээд шүүгээ төрөлдөв. Багштарын хөтлөө зогсоорой. Хөөхөн дахианууд болж тоглоё. За. Маргадаа бүгдөө хөөхөн дахианууд болж тоглоё. Сая дээр ийм улаан ийм том залаатыг юм ямар дахиа гэлээ багш нь. Азарган дахиа гэсэн ид дахиа гэсэн. Яа тэгвэл нэг нь гараад ирсэн. Аадар үндгэлдэг дахианууд болоор бүгдөө нааш хараа зогсдоо. Одоо бүгдөө гоё өөрсдөө хөөхөн дахианууд болж тоглоё гэхгүй. Аа тийм бүгдөө гараа зогсчих. Өмсөл над малгай дэлгэр амин заяа. Би цаасан том том том дөрөв болоод зогсоо. Баг ихтэй цороо зогсоо. Би тэдэг нэг оруулсан шүү. Хашаа том том багш хөтлөх яах юм ерөөсөө уудмаг. Тэр өөр илүү хүн бол бичихгүй шүү. Бичиг үстэй. Бичихгүй шүү үстэй. А тий хоо ямсаа. Чи би хоёр би хүүхдээ мэстэм болоод байгаа. Том тойрог болоод тасараа. За маш их хэцүү. За. Хойш хойш удараас хийчих чинь хойш удараас. За хойш удараас. Гараа битгий тавираа. Гараа тавихгүй шүү. За болно болно болно. Болно өгшөө. Мэнжиг хөтлөч. Цаач. За. За. Ачи тай. За. Сая бид нар юу утсан бэ? Дахиад. Тэгвэл бүгдөө хөөхөн дахианууд гэдэг тоглоом тоглоё. Багш нарын дээр ийм дээр ийм залуутыг ямар дахиа гэлээ? Ир дахиаг нь юу гэж нэрлэдэг гэлээ? Азрын дахиа гэж нэрлсэн тийм ээ. Алгууд энэ том дахиа назрын дахиа нэрлэдэг. За камер өмдгөлдөг энэ дахианууд. За бүгдээ гараа тавьчих. Гараа тавираа. За сая дахиа юунаас гарч ирлээ? Өөрнөөсөө гарсан. За тэгвэл өөрн өөрндөө гэхээр багш нар бүгдөө ирэх шүү заяа. За энэ тоглоомыг тоглохдоо бүгдээрээ би энд саад болохгүй. Багшихаа хэлснийг дуурайж санаж юм шиг заяа. Манай хүн ч тоглож шүү. Хүн даканууд сууж байна. Хүн даканууд сууж байна. Игрээ хүн даканууд сууж байна. Далуучаа хөдөлгөөд сууж байна. Далуучаа хөдөлгөө. Ингээд ингээд далуучаа хөдөлгөөд сууж байна. Удаан суусан дахианууд таарч байна. Таарч байна. Дараад идгүй лээ. Гүйсэн сүйсэн гээд удаацдаг. Удаацсан бүрэн. Үйсэн дахианууд өлсөж байна. Дахиад юугаар хоолдог гэлээ? За хоолоо идэ. Ток ток ток. Тэгсэн дахиад өөрөндөө хэлээ. Багш нар урамшаа бүгд би винийгаа дөхөхгүй цаашгүй. Өө зүгтээ яасан. Аа дахиад хэлээ. Үүднээсээ дахианууд гарлаа. Үүднээсээ гараад энэ дөрвөд үүднээсээ дахианууд гарлаа. Өөрөнд дахианууд үүднээсээ гарлаа. Далавчаан тэргээ сууж. Очоод өглөө сууж. Хэмж байна. Улаан суусан дахианууд таарч байна. Таарсан дахианууд гүүгээрээ. Гүүсэн дахиан. Гүүсээр гүүсээр дулаацсан. Дулаацсан. Гүүсэн дахиан. Үйсээр гүйсээр өсөж байна. Цаг хол өнтөр яг. Шугара яаж иддэг вэ? Хойшиж иддэг шээ. Цацсан дахиа өөрөндөө ирвэ. Өөрөндөө ирвэ. Оо яасан юм бэ? За одоо хойшоо дахиад тасах. Одоо хин Азархан дахиад хэн болох вэ? За одоо азархан дахиад болсон. Энэ энэ задаатай энэ том хэн. За марлаа багш нь хэлнэ. Марта энэ бодол бусдаар таар болоод чи. Амьдлээ. Амьдлээ. Оо. Амьдлээ. За бүгд хөтлөө згсээ. За бүгд хөтлөө згсээ. Хөөрхөн дахианууд хөтлөөрэй. Хөөрхөн дахианууд хөтлөөрэй. За хөөрхөн дахианууд хөтлөөрэй. За том тойргоо згсээ. За. За багш хаа хэлэхэр чи хийш шүү заяа. За. За. За. За. Хөөхөн дахианууд сууж байна. Мартаа хийгээрэй. Мартаа өөр өлтөгдөж байна. Хөөхөн дахианууд сууж байна. Ашаа. Ингээд ингээд далавчаа хөдөлгөж байна. Бүр гоё хөдөлгөөрэй. Далавчаа бүр гоё хөдөлгөөрэй. Ой, таасаа. Удаан суусаар тэт таарч байна. Таарч байна. Гүйж байна. Гүгээрэй. Гүйсээ гүйсээ тэт дулаацлаа. Үйсэн дахиад өсөж байна. Ток ток ток. Шугарыг тэншиж ичсэн тийм ээ сугарыг. Тэгээд. Цацсан дахиа өөрөндөө ирлээ. Юу нэг та өөрөндөө ирлээ. За саагт. За батна. За хашуутраа. За би цаа зүгээр хаан ирсэн би. Юу утсан бэ? олон байсан уу? Цөөхөн байсан уу? Оо, олон байсан шүү дээ. Дахиад нь дүүгээр ядгаатай байсан уу? Том байсан уу? Том жижигэр ялгаатай байсан. За. Заалаас энэ арга. Хөөрсөн дахиад нь загсаж байна. Тэсэрэ. Дахиад нь тусна. Баяр үргээ бүгд зэрэг ядгаатай. 나가 나야 맛있는 거 먹어라. ما هشام